Ուրեմն շարականը որմով սկսանք, որ գսե բաց մեզ դեր ըստուրն ողորմության։ Եվ այսօր հավանաբար ամենաշատ տեքստը, որ գլսենք կամ գստանանք Messenger-ի միջոցով կամ Instagram-ի միջոցով ուր որ բանակ դերը թող ողորմի մեզի, դերը թող բանա մեզի թուրը, բաց մեզ դեր, բաց մեզ դեր, մեզ դեր Բայց այս շարականը, որ քիչ առաջ միտքս եկա, որ ասով ես բացումը գադարեմ այսօրվա այս տեսանյութին, հագարակ որ ինչպես գիտեք երկար ժամանակ է չեմ խոսած եւ ճիշտ ասելու համար որոշած էի չխոսիմ հետ այսու չխոսիմ պատճառներու մասին հետո ցեզիգսեմ բայց անով հանդերձ եւ որ մենք գաբրինք այսպիսի վիճակը քաոսային վիճակը գրնամ գոչել այս կորոնա գոչվածի պատճառով չգրցած հեզի առանցին թողնուլ եւ չգրցած հեզի հետ չգիսեմ այսօրվա մտահոգությունները, այսօրվա եղածները, որովհետև վստահ եմ, որ բոլորը տալ մտահոգ եք եւ վստահ եմ, որ բոլորը տալ գսպասեք, պատասխան գսպասեք մխիթարական խոսք, գսպասեք դելատրություն, խրադագամը եւ անոր համար որոշեցի իմ լուրությունս գդրեմ եւ անգամ եւս այս վիճակներու մեջ անգամ եւս ցեզ հետ խոսիլ եւ դեսնենք թե ինչ կգադարվի եւ ինչ է աստուծո կամքը այս բոլորին մեջ։ Շարագանը գսե փած մեզ դեր ըստուրն ողորմության, այսինքն դեր ողորմությանը թուրը փած մեզի։ Որ ողբալով գարտամ արկես։ Այսինքն այս շարագանի մեջ սիրելիներ պայմանավորվածություն մգա։ Բաց մեզի ողորմության ծուրը, որուն համար մենք ողբալով կգարտանք, այսինքն ողբալով կխնդրենք, որ մեզի փանաս այս ծուրը։ Հետևաբար պայմանավորվածությունը այն է, երբ որ մենք Աստուծո մեկ խնդրենք ինչ որ մեկ բանը, պայմանավորվածությունը այն է, որ մենք անոր փոխարեն ինչ որ բան մգնենք։ Այսինքն Աստված չի փանար թուրը, եթե թուրը փախող չլա։ Աստված չի փանար թուրը, եթե չդեսնե ցանգացողներ կան այդ թուրեն մտնելու համար։ Իսկ նաև հայերների մեջ հետաքրքրական է եւ գսե մի դանիրս մեզի փորձություն այլ բրգյա զմեզ իջարեմ Վերջերս մի քանի դեսանույթ լսեցի մեր հոգևոր եղբայրներու դեսանույթերեն։ Նախ ասեմ, որ կորոնան հագարակ որ շատ ժխտական գողմեր ունի, բայց նաև թրագան գողմեր ունի։ Եվ այդ թրագան գողմերը մեկն է, որ այսօր մեր հոգևորականները լրության մտնոլորտեն դուրս ելան։ Սկսան խոսիլ։ Այսինքն բոլորնալ սկսան խոսիլ ես կքնահադեմ, իսկապես շատ քնահադելի է, բայց ես կզարմանամ, արդյոք պետք է սпасեինք կորոնան կա, պետք է սпасեինք, որ վիրուսները ներխուժեն, հիվանդանանք, աշխարհը վտանգի հասնի, որբեսի մենք խոսենք։ Մենք հոգևոր խոսքի միշտ ալ գարիք ունենք։ Եվ մեր ժողովուրդը գարիք ունի անոր լսելու, եւ հույսով եմ, որ Աստված այս փորձանքը աշխարի վրա ենք վերցնե բայց նաև հույսով եմ, որ անգամ եւս մեր հոգեվորականները չվերաթարնան իրենց կուպը եւ այնտեղ թուրները չփագեն եւ ասեն ամեն ինչ լավ է, խնդիր չկա, ոչ։ Այսօր կորոնան գա, բայց մենք դարիներ, տարեր շարունակ մեր ժողովուրդը, մեր քրիստոնյաները այս կորոնաներեն ավելի դեսած են, ավելի մեծ հիվանդություններ եղած են։ Այն ադենալ մենք պետք ունեինք խոսելու մենք միշտ պետք ունիմ խոսելու, որովհետև այնքան ժամանակ, որ մենք քրիստոնյա ենք, այդքան ժամանակ, որ մենք կհավատանք Քրիստոսին, այդ կնշանակի, որ մեր ցանկի մեջ փորձությունները ամբագած պիտի չլան, պիտի լան։ Եվ երջանկայշադակ շնորհաբադրիարքը հետաքրքրական խոսք ունի, գսե երբ որ տեսնեք ծեր ցանկի մեջ փորձությունները շատ են, ուրեմն գիտեք, որ դուք ճիշտ ընթացքի մեջ եք։ Բայց եթե որ գրեսնեք, որ ծեր ցանկը հեզասահ գտնա, առանց ովևէ մեկ խնդրեմի, առանց ովևէ մեկ փորձության, գիտեք, որ այնտեղ դուք գաղացած եք ծեր հավատքի մեջ կամ ծեր քրիստոնեության մեջ։ Սիրելիներ, այսօրվան մեր թեման է քրիստոնյան եւ կորոնան այսինքն գհամընկնին իրարու հետ հոլովումի իմաստով քրիստոնյան եւ կորոնան ինչու այս վերնակիրը ընդրեցի ընդրեցի որբեսի գիտնանք թե մենք որբես քրիստոնյաներ ինչպես պիտի վերաբերին կորոնային հետ կամ կորոնան մեզի համար ինչ նշանակություն ունի եւ խորքի մեջ քրիստոնյայի համար ոչ մեկ նշանակություն ունի կորոնան։ Քրիստոնյայի վրա կորոնան ոչ մեկ ազդեցություն գրնա ունենալ։ Ինչու՞, որովհետև մենք որպես քրիստոնյաներ, եթե քրիստոնյա ենք, ուրեմն կհավատանք Քրիստոսի խոսքերուն, կհավատանք ավետարանի խոսքերուն եւ ավետարանը մեզի գսե գարիչներ, օծեր ցեզի պիտի խայթեն եւ անեկա ցեզի պիտի չաստե բայց այդ բնավ եւ երբեք չի նշանակեր, չի նշանակեր, որ վճռական խոստում մնե, որ քրիստոնյան պիտի չհիվանդանա, քրիստոնյան պիտի չանհանգստանա, քրիստոնյան պիտի չվիրավորվի եւ ոչ։ Բայց այդ աստեցությունը պիտի ճունենա մեր վրա։ Անիկա գրնա մեզի համար միայն մարմնավոր փորձություն լալ եւ Աստված գրնա այդ փորձությունը թույլ տալ, որբեսի մենք մեր հավատքի մեջ ավելի եւս զորանանք ոչ թե դգարանանք եւ եկեք այսօր անգերձ լանք եւ տեսնենք մեզ մե յուրաքանչյուրը թող անգերձանա այսօր աշխարի եթե չսենք գեսի չափ մարդկությունը գսեն 2/3-ը իրենց դուներու մեջ նստած են ոչ մեկնելիք չունին եւ շատ կզարմանամ, այսինքն ժամանակին, երբ որ քրիստոնյան ովևէ մեկ արհավիրք կունենար կամ պատերազմ կունենար կամ չեմ գիտեր ինչ որ հիվանդություն մգունենար, ցավ մգունենար, լար անիգա համասկային, լար անիգա անձնական կամ ընտանեկան, առաջին մեր գետրոնը, որուն գուղեինք մեր հայացքները, եկեղեցին էր։ Գերտայինք եկեղեցի, եկ Գերտային եկեղեցի հոգևորապես մխիթարվելու համար։ Գերտային եկեղեցի հոգևորապես բժշկվելու համար։ Գերտային եկեղեցի մարմնավորապես բժշկվելու համար։ Եվ եկեղեցվո գոչը աս է։ Եկեղեցվո բարդականությունը աս է։ Քրիստոսի խոսքը կամ Քրիստոսի բադվերը մեզի աս է։ Գսե եկեք ինձի բոլոր հոգնած եւ ծանրաբեռնվածներ եւ ես ցեզի հանգիստ պիտի դամ։ Հետևաբար եկեղեցին մեզի համար հոգևոր հանգիստի գետրոն է եւ մարմնական բժշկության գետրոն է։ Այսօր ինչ որ կգադարվի սիրելիներ աշխարի մեջ այս կորոնայի առընչությամբ ես ցեզի այս անգամ շատ անգեղծ գուզեմ խոսիլ եւ գուզեմ առանց ճշտոնական հանգամանքի խոսիլ, իսկապես սրդե սիրտ գուզեմ ցեզի հետ խոսիլ։ Ինչալ լա կորոնան, լա ան իսկապես վիրուս մնե, որ գդարածվի աշխարի մեջ եւ մարդկության վնաս կուտա։ Անիկա ախտ մնե անիգա վիրուս մրե բայց թե անիգա ուրդեղեն հարաճ եկավ մեզ չի հետաքրքրեր Արդյոք անիգա իսկական վիրուս մն է որ հայտնվեցավ եւ մարդկության մեջ տարածվեցավ կամ թե ինչպես կսեն չեմ գիտեր ինչ լաբորատուարի մեջ ինչ փորձեր գնային այնտեղ են վիրուսը փախավ կոնտրոլեն եւ կոնտրոլը դուրս այս բոլորը մեզի չի հետաքրքրել մեզի կհետաքրքրե իրողությունը, որ գա այս ախտը։ Լավ։ Շատեր կհարցնեն եւ գսեն, արդյոք Աստված է, որ մարդկությունը կբաճե։ Եվ հետաքրքրական է, ինչպես քիչ առաջ ասիցեզի, գարտացի կամ լսեցի մի քանի հոգևորականներու խոսքը, օրինակ համար մեկը գսե, մեր Աստվածը բաճող Աստված չէ ես կզարմանամ, թե ինչին հիմնվելով է, որ մեր այս հոգևոր եղբայրը այսպես գսե եւ վստահ եմ ինքը պիտի լսե եւ գոհսան, որ պատասխան կունենանք, ոչ մեր Աստվածը բաջող Աստված է։ Մեր Աստվածը այո, սիրող Աստված է։ Գսիրե մարդկությունը, գսիրե մեզ եւ մեզ գսիրե անսահման։ Սակայն մենք բատմության ընթացքին կգարտանք Սուրբ Գրքի մեջ <coughs> ներողություն գգարտանք մանավանդ 5 դագարանի մեջ, որ Աստված ինչ բաժամիջոցներու թիմեց, որբեսի իր ժողովուրդը գրթե։ Եվ Աստված ինչ պայմաններ գտներ, ինչեր կբահանջեր իր ժողովրդին։ Եթե այսը գարտացեք օրինակի համար երկրորդ օրինաց քրքի 28-րդ գլուխը, եթե այս այս այս պատվիրանները չնեք, ես այս այս այս բաները պիտի ինեմ։ Եվ գներ գբաջեր Աստված։ Լավ, ինչ պիտի իսեք։ Պիտի իսեք, որ ոչ քրիստոնեության մեջ ուրիշ է, ոչ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս նույնն է այսօր երեք եւ հավիտյան։ Աստված նույնն է, Աստված անփոփոխելի է։ Լավ։ Թե այս վիրուսը բադիժ է Աստուծմե։ Ես ցեզի ասեմ, որ Աստված եւ որ բիդի բաժե մարդկությունը որովհետեւ Քրիստոս խոստացած է որ այսին Աստված խոստացած է որ այս ցևով պիտի չբաժե մարդկությունը, այսին ինչպես որ չրհեղեղը եղավ օրնակի համար եւ մեզի այդ զիածանի նշանը դվավ, սա որ սա իմ խոստումից նշան է, որ հետ այսու չրհեղեղ պիտի չլա եւ մարդկությունը պիտի չփնաչնչեմ։ Սակայն գա դարբերություն, որ Աստված գբաջե եւ կամ թե Աստված թույլ գուտա, որ մենք փորձվենք։ Ամեն ինչի մեջ Աստուծո գամքը անպայմանորեն գա։ Աստված թույլ գուտա, որ մենք փորձության մեջ մտնենք, որբեսի այդ փորձության մեջ մենք զորանանք։ Հետևաբար <clears throat> Աստված չի բաժեր, բայց առանց Աստուծո գամքին դերևն իսկ չի շարժիր։ Առանց Աստծո գամքին մեր մազերը, մեր գլխու մազերեն մեկնալ չինար։ Այսօրվա այս փորձությունը սիրելիներ, ասի ինչ ալը լաբաջարը, մեկ բան շատ հստակ է, որ առաջին հերթին այս վիրուսը նախքան ահապեգե մեր մարմինները, մեր նյութականը ահապեգեց մեր հոգի։ Այսինքն Տիրախը եղավ մեր հոգին։ Եվ երբ որ գսեմ Տիրախը եղավ մեր հոգին, մեր հոգին ի՞նչն է, մեր դաջարն է։ Մեր դաջարը ի՞նչ է, մեր եկեղեցին է։ Այսօր այս ախտի, այս ժանդախտի ես եմ Տիրախը եղավ եկեղեցին։ Առաջին տիրախը։ Տեսեք, երբ որ սկսավ այս վիրուսը, այստեղ Եվրոպայի մեջ, այսինքն մենք ամենաշատ այստեղ Եվրոպայի մեջ է որ ունենք այս հարցը, չէ՞։ Դա գավին Փարք ասո Հայաստան այս տիվերով չհասավ, ամեն տեղ կոծեցին ռեստորաններ, չեմ գիտեր ինչ, չեմ գիտեր ինչ։ Եվ օր մհանգարց մեզի նամակ եկավ հոգեորականերուս կաթոլիկ եկեղեցու կողմեն որ հետ այսու եկեղեցին չեք կրնար կորցածել ովևէ մեկ արարողության համար ոչ բադարակ կրնա կնել ոչ մգրդություն ոչ բսակ եկեղեցու թռները փակ են Անշուշտ է շատ հուզիչ էր այս իրականությունը եւ ես այնտեղ ուղագի սկացում ունեցա, որ ինչ է որ կգադարվի։ Այստեղ գա պամը, որ կերպնական է, այսինքն գա պամը, որ մեր մտքերեն վեր է։ Ինչպես եկեղեցին պիտի փակվի։ Չի գրնար եկեղեցին փակվել։ Որովհետև ինչպես ասի քրիստոնյայի համար իր հիվանդության ժամանակ հոգեգան թե մարմնավոր թե ինչ միշտ եկեղեցին է իր բրգության օրանը, ինչպես եկեղեցին պիտի կոչվի։ Եգեացիները կոչվեցան։ Եվ այսօրվա դրությամբ մեզի թույլատրված է միայն թաղման գարկ կատարել, անալ սահմանապակ է եւ այս օրինակի համար ես թաղման արարողություն ունեի, այնտեղ մեկ զգացում ունեցա, որ Աստված իմ ինչ կգադարվի։ Այսինքն մենք հայերս շատ հաջող գիտեք մարդուն գհարկենք եւ որ մարդը գմերնի եւ ջանչցող, չջանչցողը բոլորը երթան կբատվեն, կհարկեն իրենց բարդականությունը եւ այլն։ Այսինքն նույնիսկ մեռած մարդը իր արժեքը գործընծուց։ Այդ հարկանքը գործընծուց, որ գվայելեր։ Այո, օքեյ, գսկա կամ չսկար մարմնապես ինքը թիակ մնե, բայց հարկող կար։ Նույնիսկ մեռնողը այլևս այդ հարկանքը չի վայելեր։ Մենք ուր գերտանք Հետո լսեցինք, որ նաև այս ժահրը հասավ Հայաստան։ Անշուշտ մենք աղոթեցինք եւ գաղոթենք, որ հերումն ամեր հայրենիքեն։ Բայց դե համաշխարային բնույթ կգրե այս շանդը, այս ախտը եւ ամենտեղ պիտի դարածվի եւ հասավ նաեւ Հայաստան։ Հայաստան ասի որ լավ այնտեղ հիմա մեր ժողովուրդը ինչպես որ մենք վարժված ենք միշտ ովևէ մեկ նեղության եւ փորձության ժամանակ եկեղեցի երթանք էսի հիմա հոգեվոր արտնությունը դեղի գունենա եւ մեր ժողովուրդը եկեղեցի երթա եւ գաղոթե որովհետեւ ամեն մարդ այս բարականերու մեջ պետք է աղոթե Բայց հանգարց լսեցինք, որ բոլոր եկեղեցիները փակվեցան գիրագի օրերը բադարակները տրմփակ պիտի լան առանց ժողովրդի միայն հոգևորականը եւ մի քանի սարգավակներ եւ այլն բոլոր խորհուրդները արկիլվեցան միայն թաղումը արդոնվեցավ անալ ոչ թե եկեղեցվո մեջ, այլ քերեզմանի վրա, այսինքն քերեզմանի ղարքը պիտի գադարվի, բայց եկեղեցվո ղարքը պիտի չգադարվի, ինչպես գիտեք, նչեցյալի ժամանակ 3 ղարքեր կան։ Նախ գնենք դան ղարքը դան մեջ, հետո եկեղեցվո ղարքը, եկեղեցի գտանենք նչեցյալի, հետո քերեզման։ Դան ղարքը արդեն այլևս ընող չկար, անիգա վերացած էր, այսինքն նկատի ունիմ Հայաստան կգարձեմ, ինչ որ լսած եմ։ Եգեեցվո գարկնալ բոլորը չէին, որ եգեեցի գդանեին, դարբեր դարբեր պատճառներով, կամ մգրդված չէ, կամ չեմ գիտեր քրիստոնյա չէ, կամ իրենք որովհետև այդ բոլշևիկյան ժամանակներ են այս սովորությունները ճունեին։ Եվ ինչ որ այսօր մնաց միայն քերեզմանի գարկը։ Եվ այստեղ քիչ մը հարցեր հարաճացան Ես զարմացա, ճիշտն ասած, որովհետև որպես ղբդի եկեղեցու լուրերուն հետևող, ուղափար եկեղեցու լուրերուն հետևող, թե անոնք ինչպես կշարժին եւ ինչպես պիտի շարժին, անագնգալի եկանք, որ մեր գատոյգոսները, մեր բադրիարքները բոլորը միապերան որոշեցին, որ եկեղեցու թռները պիտի փակվին եւ հետայսու բադարակներ դեղի պիտի չունենա։ Զարմանալի էր, թե ինչպես այսպես միապերան։ Այսինքն չգտնվեցավ մեկը, որը սե ժողովուրդ ու ուր գերտակ։ Ինչ կնեք։ Եգեծվո թուրը չի գրնար փակվիլ։ Ինչպես պիտի փակեք եգեծվո թուրը։ Որու արչև պիտի փակեք այժմ հիվանդներուն արչև պիտի փակեք։ Սխալ է։ Որովհետև եկեղեցին միայն միակ բժշկության գետրոնն է քրիստոնյային։ Եկեղեցին միշտ բաց է մանավանդ հիվանդի համար։ Եվ որ մարդ կհիվանդանա հիվանդ կունենա, գարնե հիվանդ եկեղեցի գտանե, որբեսի բժշկության աղոտ կարտա։ Բայց ոչ։ Միայն հիվանդներու արչև չէ որ փակված է եկեղեցին Եկեղեցին փակված է նաև առողջներու թեմ։ Այս նույնիսկ առողջը չի գնար երթալ աղոթել։ Եվ սա իսկապես որ շատ ընդվզեցուցիչ եւ նեղացուցիչ լուր էր։ Թե ինչպես կրնանք մենք եկեղեցին փակել։ Եվ բաճարը ինչ է։ Բզդիկ ասեղի ծայրի չափ պիտի չսեմ, որովհետև անգյալ բզդիգ է նույնիսկ կսեն սովորական մակրոսկոպով գարելի չէ այդ վիրուսը, այդ ախտը տեսնել, այսպիսի փոքրությամբ մեկ վիրուսը, որ անդեսանելի է, գրծավ ցնցել եկեղեցին գրծավ եկեղեցվո թռները փակել Եվ հետո երբ որ հետաքրքրվեցանք, տեսանք, որ այո, գսեն սա որոշում մներ բեդութենեն։ <clears throat> Բեդությունը որոշեց, որ եգեցվո թռները պիտի փակվին։ Հակառակ որ մենք այսպիսի հրաբարագավ որոշումը չգարտացինք, այսինքն ոչ վարչապետի կողմը, ոչ կառավարության կողմը, Բայց Հանովանտեր ծծվեցավ կառավարության գողմե որոշում է եւ ստիպված ենք ենթարկվել։ Եվ ավելի զարմանալին։ Բոլորը անխդիր միացային ենթարկվեցան։ Նույնիսկ չգտնվեցավ եպիսկոպոսը, առաջնորդը, թեմիմը առաջնորդը, որըսե ես իմ եկեղեցից չեմ փակեր ես իմ եկեղեցի սպաց պիտի մնա ժողովրդին արժե։ Չգտնվեցավ։ Ավելին, չգտնվեցավ քահանամը, հոգևորագամը, որ ելես է ես որպես հովիվ այս շրջանի, ես իմ եկեղեցիս չեմ փակեր։ Եվ երբ որ գսվի, մեզի հրամանը այսպես եկավ։ Եթե այսօր ցեզի հրամանը եկավ, որ եկեղեցվո թռները պիտի փակեք ժողովրդին արչև, հավատացյալին արչև վաղը մեծ հաջողությամբ գրնա նաև հրաման կալ, որ դու Քրիստոսը պիտի ուրանաք։ Մենք քրիստոնեությունը չենք ուզեր դարբեր դեսագի արհավիրքներով կամ դարբեր դեսագի վիրուսներով կամ չեմ գիտեր ինչով եւ ինչով։ Մենք այդքան դգար ենք, այդքան թույլ ենք։ Հասկանալի է։ Որոշ ցևով մարդկային իմաստով հասկանալի է։ Սակայն ասոր լուծումները կան, ասոր ջարերը կան։ Այսինքն այսօր սուպերմարկետը բաց է, որբեսի մենք կարողանանք երթանք մեր մարմնավոր գարիկներու համար, մեր ուտեստեղները եւ այլն առնել։ Այնտեղ պիտի ասեք, որ ավելի նվազ վտանգ է քանի եկեղեցի քալը, որբեսի ես իմ հոգևոր գերագուրս ստանամ, հոգևոր սնունդս ստանամ։ Ավելի նվազ վտանգ է, չեմ կարծեր։ Ես կգարձեմ ավելի շատ վտանգ է։ Եվ դուք բոլորդ ագանադես կլակ, որ սուպերմարկետներում մեջ ինչ տեղի գունենա։ Իրար գծեծեն, մեկ հաց մը կամ չեմ գիտեր ինչ մի իրարու ցերքեն փախցնելու եւ մարդիկ խդացած այդ սուպերմարկետներում էր։ Բայց զարմանալին այն էր, որ առաջինը որ դեղի ունեցավ Հայաստանի մեջ Եգեգեցին էր, որ թուրերը պետք է փակեր։ Մինչ այդ բոլոր սուպերմարկետները, բոլոր խանութները ամեն շուկան բաց էր, տրանսպորտը բաց էր։ Ամեն ինչ բաց էր, հետո կոչվեցավ։ Բայց առաջինը եկեղեցին հնազանդեցավ այս որոշման։ Եվ սա էր ցավալին։ Տեսեք, այսօր բեդությունը գրնա օրենք հանել եւ մենք ստիպված ենք որոշ չափով, որոշ չափով եւ որոշ սահմաններով ենթարկվել բեդության, բայց ոչ ամբողջական ցևով։ Լուծումները գային։ Լուծումներ են մեկը Այսինքն ես ցեզի հարցնեմ, մանավանդ Հայաստանապնակները, այսինքն մեր եկեղեցիները այդքան լիքն են, ֆուլ են, որ այդ վտանգը գա։ Քիչ են եկեղեցիները, շատ են եկեղեցիները։ Այսինքն ամեն մեկ եկեղեցիի մեջ կարելի է սահմանապակել ըստ դարածքի, ըստ օրենքի, գծվի ամեն 1 մետր քարեի մեջ մեկ մարդ պիտի լա, այսինքն հերավորությունը 1.5 մետր պիտի լա։ Ամեն մեկ եկեղեցի գնար որոշում որտե գրել, որ ըստ հադայակիցի, ըստ չափի, ըստ դարածքին այսքան մարդ կրնանք ընդունել եւ այսքան հավատացյալ կրնա ներս գալ։ Նույնիսկ եթե անոր գեշ չափը, բայց անիկա դեղի չունեցավ, ամիջավես եկեղեցիները փակվեցան։ Լավ, ի՞նչն է վտանգը Ես երեք <clears throat> փոքր երկդոմը գրեցի եւ ասի որ ամոր գգարձե թե դե եկեցին գրնա վարակվելու վայր լալ անիկա քրիստոնեության հետ կապ չունի եւ ես պատասխանատու եմ իմ խոսքիս որովհետեւ քրիստոսի ներկայությունը Սուրբ Հոգիի ներկայությունը եկեղեցու մեջ գոչնչացնե ամեն ինչ։ Գոչնչացնե ամեն ինչ։ Քրիստոսի մարմինը չի գրնար վարագել հաղորդություն ստանալ ես այս խոսքը որ գսեմ ցեզի ներգարներուդ որպես հոգևոր իսկական քրիստոնյա մարդիկ այսին մոտ եկեցվո մոտ մարդիկ դուք զիս պիտի հասկանաք Ես հավանաբար, եթե աշխարհագանիմը ասեմ, որ հավատքի հերու է ոչ մեկ գապ չունի Քրիստոսի հետ, պիտի ծիծաղի աս, աս աբուշ, աս հիմարը ինչ կսե։ Բայց մենք գիտենք հոգևոր մարդը հոգևոր գիտելիքները գիտե։ Մարմնավոր մարդը մարմնավոր ցևով կմտածի, հոգևոր մարդը հոգևոր ցևով կմտածի։ Քրիստոսի մարմինը չի գրնար վարագել։ Եկեղեցին չի գրնար վարագի չլալ բայց եկեղեցին փակվեցավ։ Եվ սա մեզ համար մեծ ցավ է։ Ինչու մեր եկեղեցին պիտի փակվեր։ Ինչու Հայաստան դարբեր է։ Տեսեք այսօր ղբդի եկեղեցին, որ այդքան <clears throat> մոլերանտ քրիստոնյա են ինչպես որ գսեն, Եգիպտոսի մեջ սահմանափակվեցավ իր աշխատանքը սահմանափակվեցավ իր ծառայությունը, որովհետև ինքը գտնվի իսլամական բեդության մեջ եւ բիդի ենթարկվի ցեոմ Սակայն վրացի եկեցին Վրաստանի չենթարկվեցավ։ Եվ հեսավ, որ ամ որ գսե բադրիարքը հեսավ, ամ որ գսե թե եկեցին վարագելու դեղ է, անիկա քրիստոնեության հետ կապ չունի։ Հետո ուրիշ հարց։ Այսինքն եկեցին բնավ եւ երբեք չէ ստիպած, որ մարդիկ <clears throat> ներողություն Եկեղեցիկան։ Եկեղեցին բոլորին համար ազատ է։ Այն մարդը, որ վախ ունի, որ ինքը եկեղեցի երթալով պիտի վարակվի, թող չկա։ Թող չերտար եկեղեցի, ուր է հարցը։ Բայց այն մարդը, որ պատրաստակամություն ունի եկեղեցի երթալու եւ նույնիսկ մտածելով, եթե հանգարց 101 դոգոս, ինքը գրնա եգեցվո մեջ վարակվիլ և ինքը ուրախությամբ ընդունի այդ վարակը, տուն ինչու զինք կարքիլ ես, չես գրնար արգիլ են։ Սա ամենե մեծ հարցն էր սիրեիներ, որ այսօր ուզեցի ցեզ հետ կիսեմ, անշուշտ է այս դեսանույթը սկսանք այս վերնակրով, քրիստոնյան եւ կորոնան սա առաջին մասն է միայն եւ սպասեցեք որ ամեն մի քանի օր մեկ երկրորդ եւ երրորդ մասով խոսենք այս մասին եւ տեսնենք թե ինչպես գրնանք կամ ինչպես պետք է որպես քրիստոնյաներ դանը մեջ պատրաստվել եւ դանը մեջ և սա սա խորքի մեջ նաև սիրելիներ արիթմն է, որ մենք Աստուծո ավելի մոտենանք։ Այսինքն դեսեք երկար է ժամանակը։ Չգարձեք, որ 1-2 շաբաթ են, 1-2 ամիս են, չեմ գիտեր Թրամփը սավ մինչև 1 ապրիլ գվերջանա, չեմ գիտի հիմա հետացկեցին մինչև մայիս, հունիս, հուլիս եւ այս այս հարցը գքաշե։ Այս ալյուրը շատ շուր գքաշե մինչև որ խմորվի։ Այնպես որ եկեք օգտագործենք այս արիթը եւ այս ազատ ժամանակը, այս բարապ ժամանակը, որ ունենք, դրամատրենք քիչը Աստուծո հետ լալու։ Քիչը Սուրբ Գիրք ընթերցելու։ Քիչը մեր հոգին հոգ տանելու Տեսեք այսօր բոլոր մարդիկ սպաղված են, ինչպես կրնանք պաշտպանվել կորոնավիրուսի դեմ, վիտամին C պետք է առնես, մագնեզիում պետք է առնես, չեմ գիտեր ինչ պետք է առնես, գանաչեղեն պետք է ուտես եւ լավ, լավ, մարմինը կարեւոր է, բայց ավետարանը մի մորնակ որ գսե հոգին ավելի է քան մարմինը որովհետև այս մարմինը ովևէ մեկ պատճառով օրը պիտի բաժնվի այս աշխարհեն եւ այս մարմինը պիտի հանձնվի հողին։ Եվ ինչպես որ մեր քայլերը կգսե հանրապետության, գսե ամենայն դեղ մահը մի է։ Մարդ մի անգամ պիտի մեռնի, չէ՞։ Մեկ անգամ պիտի մեռնինք այնպես որ կորոնայով գլա, չեմ գիտեր ակսիդանտով գլա, սրդի գատվածով գլա, հերուցեզմ եւ այլն, մենք պետք է միշտ պատրաստված լանք եւ խոջաբի չմատնվենք չվախնանք։ Այո, մեզի թելատրություններ գուտան, այդ թելատրությունները բահենք։ Եվ ինչ կան գրնանք, դունը մնանք չվարակվելու համար, ոչ թե որովհետև գվախնանք, ոչ, այլ որբեսի ուրիշներուն մենք չվարակենք։ Չեմ գիտեր, եթե հարցեր գային ուված, մեր մնայինք, եթե հարցեր չգան, Չէ։ Ըստ երևույթին ոչ մեկ հարց չկա։ Գխոստանամ ցեզի, որ սա շարունակական բիդի լա, սա առաջին մասն է եւ եկող օրերուն սպասեցեք այս ժամերուն միշտ ցեզի հետ միանամ եւ հոգեվոր զրույցով մկիտնանք, թե ինչպես պիտի վարվենք որպես քրիստոնյաներ այս օրերուն։ Նորեն գսեմ մի վախնակ խոջաբի մի մատնվիկ Աստված այս հոգին մեզի դված է եւ այս հոգին միայն Աստված կգրնա առնել։ Այս փոքր վիրուսը ոչ մեկ բան չի գտնա առնել մեր հոգին։ Պաշտպանվինք, որովհետև ինչպես Արաքյալը գսե, Ձեր մարմինները Սուրբ Հոգի դաջարներն են։ Այս դաջարները մաքուր բահեցեք։ Հետևաբար մենք բարդինք այս դաջարը առողջ բահել, բայց նաև մեր հոգին առողջ բահենք։ Շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար։ Աստված օրհնե ցես բոլորդ, բոլոր փորձանքի հերու մնաք։ Անկամ եւս կսեմ մոդեցեք Աստուծո, մոդեցեք Քրիստոսին քանի որ ժամանակ ունիք, այդ ժամանակը մի վատնեք։ Հավանաբար Աստված այսպիսի փորձությունը թույլ տվավ, որբեսի մենք քիչը առանցնանանք մեր դուներու մեջ, առանցնանանք մեր անձին հետ, առանցնանանք մեր հոգին հետ եւ քիչը մոդենանք Աստծո։ Քիչը։ Ցեզի գսեմ այս հարցը շատ երկար պիտի քաշե ամիսներու հարց է։ Այնպես որ գգարձեմ, եթե ամբողջ օրը նստիկ սերիաներ, ֆիլմեր դիտեք, ինչ պիտի ցանցանաք, պիտի վերջանա ամեն ինչը եւ ինչ պիտի պիտի գրգնեք, անգամ եւս պիտի գրգնեք։ Ոչ։ Ժամանակ դրամատրեցեք ծեր հոգի։ Աստված օրնեցես բոլորդ երթակ հաութիամբ եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս եղիցին ցես ընդամենս յանսդ ամեն բարի գիշեր բոլորին Շնորհակալություն։ Աստված օրհնեց ես բոլորդ։ Ցդեսություն։